السلام عليكم كيف حالكم شلون شو طيبين شو مسوين؟ فلوق جديد من مطار دبي الدولي دي اكس بي من انت هذا اليوم الثالث في امريكا وهنا نهاية ال vlog. اتمنى استمتعتوا في ال vlog. اعتذر لكم على السحبة صراحة سحبت عشان ما كان في شيء انزله فقلت تيجي vlog ات امريكا كنت متحمس عشان انزلكم اوكي لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب ونشوفكم في vlog ات جديدة وخطيرة في امريكا مع السلامة